to zrobić jednominutowy film ostatniego dnia przed deadline. Może to tak się robi? Kolumny jańskie? Pseudoklasycyzm? Mmm, masz karony. Może trochę patriotyzmu? Hmm. Ale najlepiej udać się z prośbą do Matki Boskiej. A to wszystko dzieje się w Milanówku, najpiękniejszym miejscu na Ziemi, gdzie <clears throat> autor mniejszego filmu E, mieszka od 25 lat. Mały jubileusz. Matko Boska, módl się za